guys, selamat datang di channel TSC dengan channel gitar atau versi gitar saya. Kali ini saya akan membawakan lagu saya sendiri. Langsung saja let's kita lihat. Oke. Okay. Loro jonggrang janti sebuneng tambanan Sehingga di kenangan Tadi sasine pangeran Bandung Bondowoso Putro kanjeng damar moyo tane candi loro jungren candi seuneng lambanan sing dadi kenangan dadi saksine pak mm